Շուրերը պագել են երկինքը ձևանալով կապույտ Բանակը ծիծեռնակների օթում կատարում ապտույտ Իրան շատ չերում ագրավները թևերը պարզած Պատվերով ֆռում են ուշադիր ու կոնկրետ գազածած Հարազատ մտնոլորտ ու չգիտեմ ուր ցուցային ստանոց Վերածննդի գաղափարները որ հաճախ տոնում են անոց Բայց ախտանակներն ուղված է բական անձին Դաժանացնեն տվյալ մարդուն հաջողության գանձին Թավերը փորձանք է կեղծի կշին ու կերտասները դեմս Նեղրս հիշելով չեմ թողում իսկ գործնի լենես Բազմահազար մարդկան շարքերը հսկա տաճարի դիմաց Արդարների խոնարհություն մեղավորների ողջ փուլած Հայաստան Ջերմեր մի ուղությամբ ու հայացները մոլորված տաշած քարերի պատվերներ նախաշուտ բանից են տրված Ընտրությունը ճակատագրի չտարբերող ամբող Չարվող, չարվող, չարդող, շատ ճող Ահ Դև Կամուշները ապսուկ շիմքերի վրա վախ թե ուշ Կթվեն իրաս տերերին կպլվեն չի մնա հուշ Մեղկը մարդու աշկերին մշուշ Սուր պուշ, պակվածան ազատ խուշ Պետք ասացով դուշ, խելող մարդիկ զգուշ Իրաս կայլերի մեջ, բայց շատ վաղտ է զգուշտել են Դերանք դենում անում մեջ Հահենց դերանք որ չունեն ամպերություն ու սեպական խեք գործ են տալի, որ ազատ են, բայց միշտ ման են գալի երթ Թապանցի օգուտ ընդերքը, հասկացի ինչ ես ուզում, որ հասկանալ կարանացնես կյանքում դու մեզ ուզում Սրտում մտունս կչերին, կյամ են շատերին, բայց նև ունեց եմ միակին, որ մեղքերը պիտիների Վաղվա օրը կամ աջորդ վարքան ինչքան բարձ այդ քանելա ղոտա Գալու է մի պա, որ սաղասկանան է ականչի մարդը չունի թե փողոտա Եվ որ կկաննեն անխուսափելի դրան մոտ Հոգիներն աշխատնաստեր խելոք թե հիմարալարկոտ